Hello les euh, fanous, donc euh, voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo euh, de mes affaires d'équitation pour l'instant, hein, parce que je vais bientôt faire de nouveaux achats, parce que ça c'est mes affaires de débutants et maintenant j'ai mon galop 2. Donc on va commencer déjà par la boîte, donc attendez, voilà, donc vous voyez la boîte elle est rose, hein, je pense que vous n'êtes pas aveugle, donc on voit qu'ici c'est marron. Euh, alors là, on peut marquer notre prénom. Et on peut pas s'asseoir dessus euh, ni se lever dessus, hein, c'est très fragile. Franchement, je conseille cette boîte pour les débutants en fait. Euh, et pour les galops 1, mais à partir du galop, galop 2, etc. Je conseille vraiment pas ça parce que c'est on peut pas mettre vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que je vais changer et vu que j'étais débutante et que je suis partie à Decathlon je savais pas quoi prendre enfin Bon, je vous préviens tout de suite, mes affaires, euh, elles sont sales parce que j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. Donc, on va déjà commencer par On va faire par ordre. Oula. Ah, donc, euh, voilà. Vous voyez, euh, il y a des poils. C'est les, poils de Keeper en fait. Bref. Donc voilà les l'étrille. c'est une étrille basique. Donc euh, vous voyez, je pense que vous savez. Peut-être que je vais vous montrer comment euh, euh, faire un portage avec un, cheval. Voilà. bref, donc les tri, les ça va, elle est bien. En fait, j'ai acheté un lot où il y avait déjà plusieurs choses, donc je vais vous dire si c'est dans le lot ou pas. Donc ça, c'est dans le lot. Voilà. Ensuite, donc, il y a le bouchon. vous voyez, hein, il y a encore les poils de keeper. oui, c'est aussi dans le lot. Euh, et elle est, super. voilà, c'est pas, le mieux, c'est sûr, mais au moins c'est l'essentiel euh, pour euh, le galop. Ensuite, donc la brosse douce qui est vraiment pas très douce. donc voilà, il y a un peu les poils de keeper et de canette. et puis voilà quoi. C'est aussi dans l'eau. Ensuite, donc il y a les trimoles. Donc elle est pas si molle que ça, mais bon. Bref, je l'ai jamais utilisé je trouve que celle-là, ça sert un peu à rien. Enfin voilà. Et c'est dans l'eau. Euh, ensuite, j'ai euh, mon pinceau, mais voilà, vous voyez, il s'est cassé, c'est pas très solide. Euh, donc voilà, on voit, le pinceau, il est là. Hein, voilà. Et je trouve qu'ici, regardez, c'est pas très beau hein, à l'intérieur. Bref, désolé de vous avoir montré ça. C'était dans l'eau, mais c'est pas très solide. Ensuite, donc, j'ai eu un cœur pied. Euh, dans l'eau qui est pas très efficace. Donc euh, j'ai acheté un autre cure-pied à part. Donc voilà, le voilà. Parce qu'en fait là il y a la brosse et du coup c'est plus facile hein, au lieu de prendre euh, le bouchon et euh, le cure comme ça, comme ça et de faire ça et de reprendre le bouchon. Enfin voilà, c'est pas très pratique. Alors, ensuite, euh, à part, j'ai pris euh, mon, euh, bah, le couteau de chaleur. Parce que vu que j'étais débutante, je, pensais que c'était indispensable, mais non, en fait. Donc voilà. S'il vous plaît, mettez pas des commentaires. Oh, mais c'est moche, c'est tout sale, je sais pas nettoyer. J'ai nettoyé il y a pas longtemps, mais j'ai fait un stage il y a pas longtemps. Voilà. Ensuite. offert euh, pour mon anniversaire, mais je vais m'en acheter un autre, euh, donc euh, parce que c'est un petit tapis, je trouve, et je monde des doubles prenais, des petits chevaux. Donc voilà, elle est marron. En fait, ce qui est bien sur ce tapis, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, voilà, il est marron, et en fait, quand on le retourne, tada, il est bleu. Ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Euh, c'est au lieu d'acheter deux tapis de différentes couleurs. Vous voyez là les poils noirs. Je sais pas si vous voyez. Hein. Euh, bah, c'est les poils de quenette. Il y en a un peu de kicker Enfin voilà. Voilà tapis. Je, vais m'acheter un, tapis rose euh, rose un peu clair avec du gris ou rouge, je sais pas. Alors bon. Euh, je vais la changer parce qu'elle est trop petite pour moi. Euh, je l'utilise tout le temps et elle est, franchement, elle est super. C'est la moins chère. Hein. <laughs> parce que c'est vraiment cher de protection. C'est mis en veille, hein, désolé. Donc ensuite, j'ai ma bombe. Donc euh, vous voyez, hein, je sais pas de quelle marque c'est. J'ai acheté aussi à Decathlon. J'ai tout acheté à Decathlon. Hein. Euh, bref, euh, je vais la changer parce qu'elle est trop petite. Voilà, hein, vous voyez, j'ai... Ma tête a grandi au fil de, ces deux ans. Euh, en fait, je vais faire des nouveaux achats et je ferai une vidéo pour mes nouveaux achats. Et aussi, je ferai une vidéo pour mes... Enfin, mes parcours avec Kenneth, Keeper, enfin voilà. Donc là, c'est mes chaussures. Donc c'est du 35. Euh, mais j'ai grandi des pieds. Donc euh, c'est serré. Euh, donc voilà, je trouve qu'elles sont, elles sont super et que en fait en cuir, je vous conseille pas trop en cuir, mais si vous voulez, hein, c'est super. Ça se nettoie vite, mais le caoutchouc c'est mieux, je trouve. Avec les chaps. Oula. Avec les chaps. Voilà. Euh, bah, après, euh, c'est tout, quoi. Bon, bah, euh, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez des commentaires et bah, bye bye